сюда в тебя это все влезет. Вот свининка, а вот салатик, вот салатик, Проростки. И все это стоит 10 евро. Приходи сюда, идите на ланч. Если что, можно будет сбежать в отель переодеться, тут недалеко. Мы прочитали про этот бассейн, что там типа голые дни. Э, можно вот так вот покушать, вот как флешечку. Вот, вот так мило смотрится. И все голенькие. Нам на сайте, настоятельно запретили снимать, поэтому мы просто из-под полы для вас снимаем. Прикиньте, голым жрать в общественном месте. What's up? Ты не завидуй так громко. public ski Две бутылки хочешь? Да. Зачем делать? you thinking, damn, what is this? That's us. Making speakers bam when it hits like what? Give it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Yeah, got that we just getting started, but that beat gon' cut. We just wanna party, so tonight, so what? Come on, everybody, put the drink down, bounce. Bitch, bitch, bitch, bitch. bitch. Let's whip those bitches and show them who's boss.